Cześć, zapraszam Was na recenzję gry Kena Bridge of Spire Tą recenzję zacznę od tego, do kogo moim zdaniem kierowana jest ta gara. Osobiście uważam, że ta gara jest kierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców. Moim zdaniem gara ta nada się doskonale dla najmłodszych garaczy, ale nie tylko. Gara Kena Bridge of Spire powinna przypaść do gustu również miłośnikom produkcji animowanych. Świat gary Kena Bridge of Sparritz naprawdę potrafi zachwycić oprawą wizualną, a protagonistka gry od samego początku potrafi wzbudzić sympatię. Zresztą nie tylko ona, ale wszystkie postacie spotkane w świecie gry. Historia fabularna gry jest naprawdę wciągająca i intrygująca i gra potrafi sprawić, że zatracisz się w jej magicznym, fascynującym świecie na wiele godzin. Na szczególne uznanie zasługuje naprawdę wspaniałe dopracowanie wizualne ale świata gry. Roszkena Goriczowskiego jest pierwszym debiutanckim projektem tego dewelopera, który przyzna, że gra wypada naprawdę świetnie w prawie wszystkich aspektach i osobiście z czystym sumieniem poleciłbym wam tę grę. Nie bez przesady nie będę mówił o samych superlatywach, wszak nie jestem marketingowcem, która zawiera również i wady. Z mojej perspektywy największym startem, jaki popełnił produkt rozumienia języka polskiego w grze. Osobiście jak dla mnie takie podejście jest niewybaczalne i źle rzutuje na wizerunek tego dewelopera. Natomiast jeśli ty jesteś osobą bardziej tolerancyjną w tych kwestiach, to te wady można potraktować jako dodatkową zaletę gry. Zapewne zastanawiasz się w jaki sposób te wady można przekuć w zaletę. Bardzo mi przykro, ale niestety muszę cię rozczarować. W tym odcinku się tego nie dowiesz. Dlaczego? Ponieważ chcę, aby to była recenzja kompleksowa, więc materiał zostanie podzielony na dwa odcinki. Zatem do usłyszenia w następnym odcinku już niebawem.